«Упс, кажется, мы не туда свернули. Пойдем обратно». «Э, что? Что это за дверь?» «Тут живет мой старый знакомый. Он не любит гостей, поэтому давай пойдем к Грилби. Закажем вкусной картошки фри». «Что? Ты так сильно хочешь увидеть его? Ну ладно, только не зли его, окей? Я тогда пойду один к Грилби. Удачи!» «Подожди, может, все-таки пойдем пообедаем сначала? Ладно, я понял. Я пошел. Веселитесь. Папайрус, тебе что-нибудь нужно? Ты во тьме, во мраке ночи, и как будто слепы очи. Ты стоишь, молчишь, бледнее, все темнее, еще темнее. Вдруг мерцание тьму сменяет, пара глаз в ночи сияет. Звук противный, словно скрипка, и безумная улыбка тот, кто лик скрывает, кто все видит, кто все знает. Ты узрел меня впервые, мне же зримы все живые. Знай, чудак, во мгле бескрайней я всегда окутан тайной. Много знаешь ли сейчас ты про того, кто звался Кастер? То он бог или каратель, лишь ядра создатель Просто мастерский ученый на погибель обреченный Из иного ли он мира, у него ли в лапах дыры Говорит ли он руками, тайны все тверды как камень лишь одно ты знаешь точно Свет уйдет, наступит ночь, но свет не ступит С мраком в битву спрячась и шепча молитву Будет миром проклинаться опыт с номером семнадцать Тьма накроет с головой, что вы думаете, вы двое Я вернусь к своей машине и продолжу путь к вершине Мне на ваши стоны Я разделаю фотоны Мир живет, кипит, бушует В нем меня не существует Подожди, и твой мир тоже скоро будет уничтожен Любые чужие реальности Падут от моей гениальности Грядет антисветопоток В нем тонет скелет и цветок Шута в хаотичной тюрьме уже не спасете во тьме одна лишь реальность останется, вот только тебе не достанется. Ты смеешься или плачешь, ты же знаешь, ты не значишь. Мгла придет, погаснут свечи, мы увидимся. До встречи.